Bueltan da bizilagunak ekimena. Bizilagunaken helburua bazkari baten bueltan bi familia, auzo bereko e, bi familia elkar ezagutzea, eh, elkartzea eta baita ere ba behaien arteko zurrumurruak e, eh, aupurtzea da. Aurten Hernaniko komertzioetara jo dugu bizilagunen toparekoa delako eta bertan ere familien edo jendean erlazioak ere sortzen direlako. Eta, hain zen ere, hori da bizilagonaken helburua.